يا خبر في حريقه هنا احنا لازم نطفي الحريقه دي هنا بقى معانا عربية نقل قلاب هنا كمان عندنا حفار يا خبر يا ترى ايه اللي معانا هنا يلا بقى نبني سوا فورا وهنا بقى معانا قطر تاني اللعبة دي ممكن نتحكم فيها بالريموت وهنا معانا عربية خلاط الأسمنت يلا بينا نجربها سوا دلوقتي دلوقتي هنحطهم سوا هنا بقى معانا قطر تاني دلوقتي بقى هنخرجها دلوقتي بقى هنخرجها يلا بقى نبني سوا فوراً وهنا بقى معانا قطر تاني اللعبة دي فيها نور وكمان فيها أصوات يا خبر يا ترى ايه اللي معانا هنا يلا بينا نشوف هو ممكن يعمل ايه you دلوقتي احنا ركبنا الكاوتش ودلوقتي بقى احنا لازم نربطه